Yo Rana les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo tag. Boyfriend does girlfriend's makeup. Donc le principe c'est que j'ai plein de maquillage là et je vais maquiller ma petite amie. Et elle m'a sorti tout son maquillage, il y a même plein de trucs, euh, je sais pas c'est quoi ça. Donc on commence Ok. J'utilise du primer et je mets comme ça seulement. Ah, on m'a appris la technique, il faut mettre des petits points. Et ensuite en étal, sur tout le visage. C'est quoi C'est agréable. Oh. voilà. Quelle délicatesse. Voilà, magnifique. Après là, il faut mettre le fond de teint. Où est le fond de teint que t'as acheté y a pas Ah, c'est à la maison Ah non, c'est ça Je le connais parce qu'on est parti acheter euh, récemment ça. Laura, non, c'est du quoi ah, Estée Lauder. Voilà. Sponsorisez-nous Si vous passez par là, juste hein, comme <laughs> ça il y a une palette là. On dirait un miroir. Oh. Après, on utilise un Beauty Blender. On va tartiner sur la peau. Passe ton visage. Comme ça. en fait, faut faire un thé. Comme elle euh, t'ai dit. voilà. Oh non, j'en ai trop mis Mais t'es pas obligé. Quoi On a versé beaucoup. <laughs> allez, ne bouge pas. Voilà, après il faut mettre partout sur le visage. Voilà, il faut étaler comme ça. Vous voyez En fait, quand tu tapotes, ça étale pas bien. Mais si, il faut être patient. <laughs> Et après, on m'a même dit, qu'il faut mettre sur le menton. Parce qu'après, sinon, ça euh, ça sera pas pareil la couleur. Euh, le menton ou le cou Le cou, le cou. <laughs> Plutôt pas mal. Une fois que je vous ai mis le fond de teint, je vais mettre du, truc sur les paupières. Du fard à paupières. Attends, ah, tu veux faire quoi comme look oh. Parce que si on sort après, je garde le maquillage. Donc euh, je vais faire un maquillage de soirée parce qu'après on va sortir. Donc je vais faire un truc smoky, ça, parce que c'est noir. Alors je vais utiliser du noir qui est là ici. Direct Je fais la base. Ferme les yeux. <laughs> je sens des... chiens Ne regarde pas tout de suite la caméra. Hein. Mon dieu T'es vraiment pas délicat. Hein. Mais tu mets vraiment haut, on dirait. Hein. Moi c'est carrément joli, en direct tu vas dans une soirée. Ensuite, tu vais mettre les paillettes. Ah non, je vais changer de truc. Comme ça. Je vais mettre des du gold sur la paupière. <laughs> en fait, c'est top parce qu'il y a des paillettes. Ça, en fait, c'est pour mettre dans ton coin de l'œil. Mais t'as vraiment fait noir. Et je, sais pas si je vais pouvoir sortir avec <laughs> ce maquillage. Tout le monde va se retourner pour te regarder. Son deck Ils vont se dire, mais <laughs> qu'est-ce qu'elle a Pardon. oh, pas de gros mots là. Ah, je vais faire le crayon. Tu vois le crayon de l'œil. Tu vois le stylo là pour faire la boucle. J'aime bien faire la boucle. Euh, la virgule. Et ça écrit bien ce truc. Voilà, elle est parfaite cette Yakin. Ouais, elle est trop top. Oulala. là là. C'est difficile de faire ça. B. <laughs> attends. Oh non, elle est trop longue. Donc tu vas rallonger ça là Rallonger celle-là, Vas-y, ouvre les yeux. Oh, pas mal. Maintenant, je vais faire le, le truc pour les cils. Bon, je vais prendre ça. Je pense que tout le monde a pitié de moi. Ah mais t'inquiète, je, je, gère. Tu passes ma peau, je te tue Bon allez, on prend pas ça. On de ce truc. On passe à autre chose. Le mascara, puis... En fait, il faut faire des zigzags à côté. Et je me débrouille pas mal, là. Carrément mieux qu'un pro. On voit presque pas. Ça, je vais prendre ça pour les sourcils de madame. En fait, je vais mettre du noir. Non, c'est du marron foncé. Marron foncé, là. Ensuite, maintenant, pour les joues, faut que ça soit rose. Je vais utiliser cette palette-là qui est quand même rose, quand même jolie. <laughs> Mais faut l'ouvrir peut-être avant. Ah. voilà, il faut taper comme ça. Fais euh, le queue de poisson, le bouche de poisson. On met un peu sur le nez. <laughs> Bon, on va mettre un peu partout finalement. Appelez ça du oula euh, hula C'est le truc pour bronzer là euh, refais ta... Voilà. Après, il faut mettre là. Ah non, il faut mettre sur les joues. Euh, là. Voilà. Comme ça, ça fait mâchoire. Tu transpires un peu. Ça me stresse tout ça. On doit pas mettre quelque chose. Ah si Où mon crayon Le crayon noir Tu l'as toujours fait que pour toi, jamais à quelqu'un d'autre. Ouais, fait <laughs> Donc il faut regarder en bas et moi je te tire la paupière. Mais non, je dois regarder en bas. Ah oui, tu dois regarder en bas. Ah, mmh, bien. Et en fait, il faut s'arrêter à la moitié de l'œil. Pourquoi, je sais pas, on m'a toujours dit ça. Ah, j'ai chaud. Il me reste des lèvres. On met les fossiles, Ils c'est hyper petit ce truc-là. Donc ça, c'est de la colle. Je mets la colle dessus et je colle juste en deux, c'est ça Oui. Ok. Et je on ferme les yeux ou je ferme pas les ouais, yeux Ouais, ferme les yeux. Et on pose juste au-dessus, c'est ça Moi, je pense que c'est bon. <laughs> non, non, non, non, non, ferme les yeux. Mais c'est trop haut, bébé. Femme me fait comme ça. C'est comme ça. Quoi Attends, je dois faire comment Je dois faire comment Je vois carrément le fil dans, dans mon chantier. tu vois, je vois le cil dans mon champ de vision, quoi. En, ah, en plus, ça colle. C'est encore parti. Ça colle. Oh my god. Ah c'est bon j'ai réussi je crois. Non moi je, moi, je dis c'est parfait. <laughs> Ok. Voilà, j'ai fini. J'ai fini, hein. Attends, je peux me voir. Allez, t'es prêt <gasps> Sans mes lunettes, je vois que mes cils. <laughs> Ils sont carrément de travers, quoi. Hein. Et en plus, ma virgule. Euh, Elle est top, la virgule, hein. Ah, oh, ça, c'est trop beau, ça. Ça fait genre euh, photo Instagram et tout. Mais t'as fait un truc de ouf <laughs> Je sors comme ça ce soir. D'ailleurs, si vous voulez euh, la voir sortir ce soir, ajoutez-moi sur Snapchat. Moi aussi, vous pouvez m'ajouter. Oui, c'est quoi ton Snap euh, Baby Lily. Voilà, ça va s'afficher là. Et mon Snap ici, si vous voulez la voir. Comme ça, vous allez là, je vais la filmer ce soir. on va sortir manger. Attendez, les gens. Si vous voulez voir, là, je l'ai maquillée. Le contraire, du coup, elle, elle va me maquiller. il faut 50 pouces bleus. Voilà, 50 pouces bleus. Vous allez liker la vidéo, vous partagez la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Et surtout, lâchez les pouces bleus. 50 pouces bleus, je me fais maquiller. Et aussi, commentez si vous voulez que je maquille en fille ou bien en garçon. Voilà, fille ou garçon. C'est mieux en garçon. non, non, non, non, non. Donc euh, voilà, euh, n'oubliez pas de liker la vidéo à 50 pouces bleus, elle va me maquiller. Il a un super joli visage, du coup euh, un maquillage de mmh. fille il irait très très bien. <laughs> Ouais. Je voulais vous remercier aussi pour toutes les personnes qui regardent nos vidéos. Et sur la dernière vidéo aussi, vous êtes nombreux à, avoir regardé. Si vous n'avez pas vu, ben, elle va s'afficher ben, juste par là. soit là, soit là. Sur le petit i, cliquez sur le petit i pour voir la petite vidéo. Euh, c'est une vidéo où je parle de moi, de ma vie privée, et puis euh, voilà, c'est cool. <laughs> voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Euh, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas 50 pouces en l'air juste en dessous de la vidéo. Je fais elle me maquille du coup. Voilà, commentez aussi euh, quel maquillage. Et puis euh, voilà, comme d'habitude, abonnez-vous, likez, partagez. Et euh, surtout les amis, n'oubliez pas, whatever you do, make it fun. Maururu Nana et à bientôt les amis. Peace Alors voici le aftermath. Allez tous les produits qu'il a utilisés. C'est énorme, regarde-moi tout ça. Non, finalement, c'est pas mal. De près, euh, je sais pas, mais de loin, ça va. Je t'aime.